Telkens als ik naar het nieuws kijk, denk ik wat een gezeur. Corona doet weinig met mij, ik krijg alleen een slecht humeur. Ik kan niet naar de winkel niet naar de kroeg en dat terwijl ik steeds mijn werk doorswoel. Kom op, vaccineren snel, er is ruimte zat. We kunnen het wel. Ik liep in de supermarkt en ik zocht naar wat brood. Eén stond er een man naast en hij had geen kapje op. Hij hoestte en hij proestte, dat leek mij niet voor je mond. Kom op, fascineren snel, er is ruimte zat, we kunnen het wel. Kom op, fascineren snel, er is ruimte zat, we kunnen het wel. Een paar dagen later kwam ik thuis aan de Even later komt mijn resultaat. Het is niet best zo, s'avonds laat. Het is positief, ik voel me slecht. Snel naar bed en hopen dat ik het red. had ik het mis. Mijn ziekte, ja, die was niet fris. Nog nooit heb ik me zo slecht gevoeld. Al mijn stoere praat, die was niet zo bedoeld.